Ich bin zum dem Lehrberuf gekommen, in dem mein Onkel auch den Beruf erlernt hat und ich als Kleiner schon mit ihm viel geschafft habe und ich nachher halt mitgekriegt habe, dass das genau mein Ding ist und dann habe ich mich halt beworben als Kraftfahrtechniker. Ja, man sollte halt kein Problem haben mit dem Dreckig werden. Also typische Arbeiten sind zum Beispiel Aufbauten mit Müllwagen, täglich zu waschen und zu schmieren, also zu Instand, Instandhalten halt. Dann tun wir auch so bei Vorzeigen äh, die Bremsen machen. Wir, wir tun servicieren unsere Fahrzeuge. Also wirklich halt die ganzen Filter und das alte Öl raushauen und halt neue Sachen rein Was ich am liebsten mache, sind Arbeiten am Motor, Getriebe, wie Verteilergetriebe. Das sind halt so Arbeiten, äh, was mir am meisten gefallen. Das Zusammenarbeiten ist ziemlich human. Das heißt, ja, wir, wir können eigentlich alles haben voneinander. Man kann es auch immer erwarten von den anderen. Und das äh, das sieht alles auf Gleichzeitigkeit. Gleich, Gleichzeit, Gleich, Gleichzeitigkeit.